In Honduras, protests continue against the re-election of the incumbent U.S.-backed President Juan Orlando Hernandez. On Friday, protesters took to the streets to denounce alleged widespread election fraud and what many are calling an electoral coup. The military attacked the protesters with tear gas and rubber-coated steel bullets. Among those attacked was opposition candidate Salvador Nasralla and former President Manuel Zelaya, who was ousted in a U.S.-backed coup in 2000. 2009. This is one of the protesters, Mario Trejo. Hemos salido acompañando al presidente electo Salvador Narrala. Hemos salido como un pueblo unido ante el mundo a decirles que nos robaron las elecciones. En Honduras existe un grave problema. Es que cuando Juan Orlando se quiere quedar y tiene todos los medios, todas las armas para demostrar que él ganó, pero ante el mundo entero le decimos, él está mintiendo. Él tiene que salir y tiene que salir a como dé lugar.